Yuk pro konco, yuk bareng solawat. يدي have بنا أشواقنا قبل أقدامنا للطيبة النور نرجو لنا درب المعالي Sillar show.